è il classico colore definito buccia di cipolla, anche se eh, è brutto dirlo perché richiama subito un aroma gradevole, buono a chi lo ama, ma qualcuno no. In realtà il colore è proprio quello, quindi è un rosa scarico, ma molto giusto come deve essere,